Palavra Cantada. Eu sou um bebezinho Dos mais bonitinhos Que quer muito carinho

do sabor gritomania oh, é tão frio. Vamos passear para encontrar o piu-piu, o piu-piu, o piu-piu, o piu-piu, o piu-piu, o piu-piu, piu. Mamãe, ai mamãe, vem trocar minha fralda que eu Fiz xixi.

milhão de inscritos! Graças a vocês! Muito obrigado!